Víctor, es obligado eh, el comentario de hoy, ya que nosotros que veníamos saliendo, estábamos en convalecencia, para usar un término médico, de esto... Recuperándonos de esa lesión. de esa lesión que nos hicieron los medios de comunicación y los y las y algunos eh, eventos que sucedieron en hoteles de República Dominicana, y no ha costado un dineral eh, recuperar eh, a base de información, investigación, esa credibilidad que tiene eh, el mundo sobre el mundo turístico, sobre lo, el, encanto que tiene nuestra, nuestra isla, donde no catalogan entre los primeros cinco destinos turísticos mejores del mundo, Víctor. O sea que esta pequeña isla eh, es entre todas esas eh, cosas preciosas y bellas que hay en el mundo, ocupamos entre los primeros, vamos a poner entre los primeros 10 eh, sitios mejor visit más, más bellos y visitados del mundo. Tenemos nuestras, las mejores playas, tenemos gente con un candor y un gozo que hace que el turista se sienta más que en su casa. Eso es indiscutible y el factor humano que, ha caracterizado el turismo dominicano eh, juega un papel preponderante. El día de ayer, luego de ya ir recuperándonos de esto, eh, eh, la enfermedad tuvo una, una, una, recaída, una reinició, se formateó un evento externo que agravó esa convalecencia. Y el día de ayer, eh, el accidente que ocurrió en la carretera del Coral, la que nos lleva a Bávaro, una carretera nueva, bien hecha, se podría decir eh, en términos eh, de ingeniero. Yo no soy ingeniero, pero la, he usado y, es una, una, autovía bien, bien, bien pensada lamentablemente un accidente donde 41 em, personas, eh, turistas, rusos, eh, salieron heridos y hay más de 20 en estado crítico, 15 en estado crítico para ser específico. Y lamentablemente eso es algo que nosotros eh, no va a ser un poquito de daño porque las campañas serán retomadas y nos van a dar por el lado que lamentablemente no nos vamos a poder defender, que la seguridad, que es el eh, la supervisión. Fíjate, serio eh. fíjate que el, el daño eh, que pudiera causar a nivel internacional al turismo nuestro producto de este accidente, que es un accidente. Un accidente. Es un accidente, pero como nosotros estamos en la, mira, claro. Eh, y de cualquier cosita que pase, cualquier acción que se vea aquí, va a repercutir, sobre todo porque como tenemos competencia, eh, lo que hace es que se magnifican. La, la competencia trata de, de aprovechar tu debilidad. de acciones se magnifican para crear un impacto negativo. Pero recuerden que es un accidente. Ahora bien, se pueden... Eh, eh la campaña que de seguro viene, tú mencionabas, por ejemplo, tú dices, bueno, un accidente automovilístico, ¿en qué condiciones pasó? ¿Cómo pasó? Eh, ¿Hubo imprudencia? Eh, eh, ¿Debilidad en nuestras autopistas? Son muchas las razones que se pudieran alegar con fines de buscarle la quinta pata al gato y de que causar un impacto negativo a la República Dominicana en términos del turismo. Lo que sí yo creo serio es que nosotros como país debemos aprender de cada situación, eh, lamentable que sea negativa, que sea un accidente como este, de lo cual nosotros podamos aprender. Pero hay que aprender, hay que buscarle eh, la vía de cómo por lo menos hacer el intento de evitar que situaciones como esas se den. Tras la cámara, nosotros comentábamos, por ejemplo, del accidente, y tú estabas leyendo algunas de las informaciones que refleja la prensa hoy, sobre el accidente, decía que una falla mecánica. Una falla mecánica. Yo te iba a decir que, que, nosotros tenemos dos, dos, dos puntos donde nos van a dar, eh, como dirían en el, el algo popular, de la madre. Somos el cuarto país donde mayor accidente de tránsito eh, hay en el mundo, entre los cuartos, los quintos, por ahí. Y, eso, y, eso, tiene sus razones. no somos el cuarto país en, cuanto a muertes por accidentes de tránsito, por donde estamos ubicados, porque estamos en el Caribe. No, no, no, es por eso. Hay, hay, hay razones que, pues, todo el mundo conoce cuál es la razón que nosotros no hemos ganado estar eh, en ese lugar privilegiado, En, términos negativos. eso es lo que te estoy diciendo. estamos en una posición y entonces sucede lo, que el hecho que, donde vamos a ser atacados, resulta que, recuerden que los accidentes de tránsito, el 90, más del 90% es por imprudencia y el 3 al 7%, al 10% es por falla mecánica. Desgraciadamente, este accidente fue por falla mecánica. Entonces, ¿qué significa eso? que no hay una supervisión estricta que controle realmente, que diga ese vehículo, sobre todo en esa área del turismo, está apto para rodar. ¿Tú sabes por qué eso pasa en este país? Porque a los dominicanos no nos garantizan seguridad. Y si usted no tiene eso como costumbre, no lo va a hacer un día y que... no, no, no. Pero que, por ejemplo... Eh, si tiene alguna justificación ese tipo de accidente, por ejemplo, por esa falla mecánica, se podría justificar si la tiene en, en, en, algo común, por ejemplo, el transporte público normal, que sabemos las condiciones que está, pudiera justificarse, pero un vehículo que va a transportar, vehículo que es utilizado precisamente para eso, para transportar turistas, hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si no tenemos compañía de transporte interurbano, ¿verdad?, que viajan de una ciudad a otra. Y para no mencionar, pero está Caribe Tour, está la Metro, este, hay otro tipo de transporte que son muy eficientes. Que yo me imagino, me imagino que cada autobús de eso que se pone en línea para salir, para desplazarse a cualquier punto del país, pasa, digo yo, Debe, debe pasar por una revisión que donde autorice que ese vehículo está apto para rodar y transportar los pasajeros. Víctor, Víctor, tú eres dominicano. ¿Sabe cuando se llevan al taller las, los autobuses, los medios de transporte de las instituciones de, este país? Cuando se dañan. No, serio, yo te poniendo La, llevan al taller a cambiarle aceite. Pero, yo estoy hablando... Pero no llevan un registro, porque tú sabes que no, todo el vehículo lleva un registro y dice, tal fecha pero es que yo no me estoy refiriendo a ese tipo de transporte, me estoy refiriendo a la compañía que yo me hice. pero no, hablamos la estatal. oye, pero, pero, pero Víctor, ¿sabe qué, lo que tienen que...? para ustedes ofrecerme un servicio a mí, tiene que llevarme. Mire, aquí, como, los aviones, señores. Los aviones, em, miren, señores, la seguridad en los medios de transporte es terribles, para que ustedes vean, que yo he visto en el aeropuerto decirle a un piloto, no, usted no puede montarse en ese avión porque usted tiene una hora de más de trabajo. Ya usted no puede montarse. No, pues yo, no, yo estoy bien. No, no, no. Usted no puede manejar. Oye, oye, Víctor, lo que es seguridad. Para usted tener una compañía que le transporte turistas, Vamos, vamos, a protegerlo a ellos, vamos a dejar a nosotros que nos lleve el diablo, porque nosotros los dominicanos no tenemos, no tenemos seguridad de ninguna índole. Pero para usted contratar una compañía de autobús, una compañía de seguro, usted tiene que decir, deme, el pedigrí de ese vehículo. Así, ah, mira, se chequeó, tan, tan, tan, tan, las gomas tienen tantos tantos kilómetros recorridos. Porque recuérdense, las gomas tienen un kilometraje, tienen un kilometraje, si se pasó de ese kilometraje, esas gomas no, pueden, pueden estar buenas y no pueden correr. ¿Por qué usted cree que se venden gomas usadas en este país? El asunto es que ahí está el, eso, va a venir. Oye, y oye, por falla mecánica, se rotura del eje de cardan. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que las gomas de adelante estaban galán, galán. No, no hubo ninguna respuesta del guía a las gomas. Ese, vehículo salió disparado sin control. Bueno, lamentablemente ese accidente ocurrió en el día de ayer, reiterar, unos turistas rusos regresaban al aeropuerto para ir ya de regreso a su lugar de, lamentablemente sucedió ese accidente, vamos a esperar que... Hasta ahora no hay muerto, pero sí ya hay gente hasta amputada. Vamos a la pausa, ya regreso, pues venimos ya con la entrevista VIP, donde estará con nosotros el joven comerciante Rafael Soriano Hijo, con quien vamos a tocar diversos tópicos del comercio de la región y del país. A la pausa, ya regresamos.